Στην άσκηση 17-4 έχουμε δύο αντιστάτες με αντιστάσεις R1 και R2 αντίστοιχα, οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι παράλληλα. Στα άκρα του συστήματος των αντιστατών είναι συνδεδεμένη η ηλεκτρική πηγή τάσης V, η οποία παρέχει στο κύκλωμά μας ηλεκτρικό ρεύμα έντασης Ι. Το ισοδύναμο κύκλωμα θα αποτελείται από την άρρη ισοδύναμη, την ηλεκτρική πηγή τάση V και φυσικά θα διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα έντασης Ι. Στο πρώτο ερώτημα μας δείτε να υπολογίσουμε την ισοδύναμη αντίσταση του κυκλώματος. Οι δύο αντιστάτες είναι συνδεδεμένοι παράλληλα. Επομένως, η ισοδύναμη αντίσταση του κυκλώματος θα δίνει από τη σχέση 1 προς R ισοδύναμο ίσον 1 προς 1 συν 1 προς R2. Με την κατάσταση των γνωστών μεγεθών και κάνοντας πράξεις τελικά βρίσκουμε R είναι ίσο με 3,75 ω. Στο δεύτερο έτοιμα μα ζητείτε να υπολογίσουμε την ένταση του τρέματο που διαρρέει κάθε αντιστάτη, δηλαδή την ένταση Ι1 και την ένταση Ι2. Επειδή οι δύο αντιστάτε είναι συνδεδεμένοι παράλληλα, οι ηλεκτρικέ τάσει που επικρατούν στα άκρα του θα ειναι ισε ίσες, δηλαδή V1 ίσον V2. Για να υπολογίσουμε τώρα την ένταση του τρέματος που διαρρέει τον κάθε αντιστάτη, θα εφαρμόσουμε τον νόμο του Ωμ για κάθε αντιστάτη ξεχωριστά. Για τα αντιστάτη λοιπόν R1 θα έχουμε Ι1 ίσο με V1 προς R1, δηλαδή 60 προς 15, δηλαδή τελικά Ι1 είναι ίσο με 4 αμπέρ. Για τον αισθαντη R2 θα ισχύει Ι2 ίσον V2 προς R2, δηλαδή 60 προς 5, δηλαδή τελικά Ι2 είναι ίσο με 12 αμπέρ. Στο τρίτο έτοιμο μας δείτε να υπολογίσουμε την τάση της ηλεκτρικής πηγής. Η δεκτή τάση V όμως θα είναι ίση με την ηλική τάση στα άκρα κάθε αντιστάτη λόγω της παράλληλης σύνδεσής τους. Θα ισχύει δηλαδή V ίσον V1 ίσον V2 ίσον με 60 β.